गोरे रंग पे क्या मरना क्या पता कौन हुस्न के चोर चक्के हैं अजी गोरे रंग पे ना जाइए हुजूर क्या पता कौन हुस्न के चोर चक्के हैं और हम गांव वाले हैं मैडम अगर रंग के पक्के हैं तो जुबान के भी पक्के हैं